こんにちは、粟田洋介です今日はこのペンとインクで絵を描いていくんですがちょっと大雑把にこのペンの種類とちょっとどんな感じでペンを使っているかっていうお話もしたいと思います見てわかると思うんですけどこの部分にペンをこんな感じで差し込みますあとはインクをつけて描くだけです 新品のペン先を使ってるのですがこんな感じでインクの出が悪いですペン先は作る時に何かの物質がついているので新品は火で炙ると良いと昔学校の先生に教わりましたが今回はやっていませんちょっとこの新しいペン新しい時はちょっと書きづらくてこの辺 はっきり線が出てなかったんですけどこのペンの角度とかこの筆圧ですねこのグーってねこのぐらいの感じで描き始めたらちょっと描きやすくなりました。 私がこのコルギラフィーペンを使い始めてからもう30年ぐらい経つんですけどペンの種類を人から教わったり調べたりなんかそういうことしたことがないんですねたまたま画材屋さんでペンを見つけて書く時もインクをペンってつけて書きたいものを書きたいように書いてるっていうだけなんですがさっき生まれて初めてこのペン先の種類について調べてみましたでねまあ大雑把に言うとこういった感じの種類があります 過去に私もこういうの全部買って試して使ったことがありますただ正式な使い方ということを知らなくてカリグラフィーペンという名前を知ったのもここ何年か前の話ですなのでこのカリグラフィーペンっていうのが絵を描くペンだと思っていたのでカリグラフィー字を書くペンということを知りませんでした 今このこのタイプのペンですねを使ってるんですけどこのね丸いのがついたやつとかここがここの先っぽがねとんがってなくてここがね平べったいやつとかがあって面積が広いところにね塗ったりするのに使うのかと思ってたんですけどこの平べったいやつはどうもこの太い線や細い線のあるこういう字体を描くためのものだったみたいですこのね平べったい部分をこの方向で引けば細い線になるしこの方向で引くと太い線になってこの太さ調節が ここを引くこともできるしねカーブして とかってことができるんでこのこういうふうに書くのに適してるペンということだったんですが私はねこう広い面積こうやって塗るものだと思ってて字を書くペンなんて知らなかったもんですから広い部分にはこの筆をインクにこうやってつけて書いちゃえばいいやってことでねこういうペン使うのやめて今はこういうペンしか使ってないんですけどなんかねこれで絵を描いてもこれでねこうやってねこういう風にしながら描いたら面白いんじゃないかなと思って、ね、今度このペン買って描いてみようかななんて今思っています。 あの私は説明書とかも読まないタイプなんで自分でやっていろいろ自分でやり方を考えていくのが楽しいんですけど外側から情報を得てやり方を知るっていうのもね自分を高めていくのにいいんじゃないかなって今ちょっと反省していますまあいいやちょっと私が太い線を引いたり大きい面積を黒く塗りつぶす時に使ってる方法なんですけどペンのこのサイドの部分を使ってこうやって、うん、ずーっと なんかうまくいかないな。これはこれで面白いや。あ、そうそう、こんな感じで、スーッと塗りつぶすようなことをしたりもします。 でペンの種類なんですけどペンこれ新しいやつが1個あるんですけど A 型 C 型 B 型この絵を見ても何のことか意味がさっぱりわからないんですけどペンはこうやって3つのパーツからできていますこれがね取り外せないやつとかもあったりなんか2つしか付いてないのとかいろいろあるんですけどなんか一番気に入って使ってるのが3つのやつでこれが外せるやつこうねこうやって下のところをこうやってスライドさせてでこれはこれはねこうやって パチンってくっつけますでこの隙間にインクが溜まって結構長いことインクをつけないでも書くことができますでこれ外せていいのが使い終わってからインクをきれいにする時ですねあのペンを掃除する時ですねペンを洗う時ですね外した方が使いやすいということです このペン先ここがねカーブしててすごい滑らかスムーズになってるんですけどこの横から見ると こんな感じですねここがねこういう風にピョンってなっててここがツルツルで丸まってるんですねここがそうすると乾く時スムーズなんですけどこういうタイプもありますこれはここがまっすぐになってそれでも全然いいんですけど結構書いてるうちに紙が削れてペンのね割れてるところあるここにね紙が詰まってきちゃう書きづらくなってくるっていうことが起こる時がありますそれはね使う紙質によるんですけど ペンとインクで描くときは表面がツルツルの剣都紙っていうのがすごく描きやすいですなんですがインクで描く分には剣都紙だと描きやすいんですけどこのインクで線画を描いた後に水彩絵の具とかで着色する場合は私はこの水彩絵の具用の紙に描いていますそれでこの水彩絵の具用の紙も粗め中目 細めっていうのがあるんですけどちょっと漢字の読み方が分かんないんです合ってるか分かんないんですけどこの細めっていうやつを今日は使いたいと思います粗めっていうのはねここがゴワゴワゴツゴツしてるやつあるじゃないですかそれが粗めで細めって遣都市ほどではないんですけどスムーズですなのでこのペンで書くときに書きやすいんですねで粗めだと書けないことはないんですけどちょっと書きづらいかもしれないですね遣都市に書いて水彩絵の具で書くのは紙が絵の具を吸いづらいので 水は割と弾いちゃうみたいな感じ色を塗れないこともないんですし私も遣都市で色を塗ってちゃんと描いたことあるんですけど水彩絵の具用の画用紙の方が着色する時に楽なので細面で水彩絵の具用っていうのまあペンでも描きやすいし水彩絵の具でも描きやすいっていうのを使っていますでまあペン先の種類他にもいろいろあるかもしれないですけど私が今知っているのはそのぐらいのことですね あとはこのペンの持つところこの部分ですねこれはねなんかね丸くて書きやすそうだなと思ってこれ買ったんですけど太さがこっちの方が太いんですねこのインクの瓶ですねこれのインクはドクター・マーティーンズっていうメーカーなんですけどコルベインっていうメーカーのインクのこの口だとこれが入らないんですよ太すぎて モクター・マーティーヌもね入るには入るんですけどこういうところにこういう部分がね当たっちゃうんで絵を描いてて手がインクでべちょべちょになっちゃってであの他のとこ触って作品汚しちゃったりとかいいこと一つもないのでこのこっちの方のペンをよく使っています。で また別のメーカーで何てメーカーか忘れちゃったけどリンの口がすごい広いやつもありますまあこれも好き好きだと思うんですけどインクの口とペンの太さっていうのがちゃんと入るように買う時はしていただくといいんじゃないかと思います ではちょっとインクの部分が書き終わったんですが結構インクの量が多くて乾くのにかなり時間がかかると思うのでこのまま置いておこうと思いますそれでこのペンはペンはこうやって外しますインクが乾いてしまうと固まってこの金具が抜けなくなったりしますなので乾かないうちにバラバラにしておきます それでこのペンの前は水で洗い流してたんですけど今はちょっととんでもないことをやっています手にどうしてもインクついちゃうんですよねこうやってしょうがない <laughs> でねこっちのペン先なんですけど最後いつ使ったのか忘れちゃいましたけどインクが固まっていますもう一個のペンのこの後ろのところでこうやって削り落とします こんなやり方見たら怒る人もいるかもしれないですけどただこれは私がやってる方法っていうだけで別におすすめするわけではありませんがこれがね結構落ちるんですよこのやり方でこんなことやっちゃもしかしたらいけないのかもしれないしねまあ誰にも怒られないしこんなのねどうやったって自由だと自分では思っていますでこれさっきまで使ってたやつなんですけどこれも乾いたのでザーッとやって ゃあねこんな感じでペンは綺麗になりました綺麗かどうかわかんないけどちゃんと絵が描けるようになりましたでこれ乾いたら上から色を塗っていきますではこのインクもすっかり乾いたので今日はグワッシュで色を塗っていきます ではね絵が完成しましたのでこんな感じになりましたタイトルはこの間行った場所ですで最後にちょっとこの新しいペン先を火で炙ったらどうなるかこの一度も使ってない方のペン先を火で炙ってちょっと紙に線を引いてみます こんな感じ書いたんですけど火で炙ったら書きやすかったですということで今日はペンとインクの使い方とかね道具のこととか初めて説明させていただいたんですけど結構何人に関してもそうなんですけど人にとってやりやすい方法って私にとってやりづらい方法だっていうことが多くありますなので何にするにつけても私は自分でやりやすい方法をいつも考えながらやっています でこのペンとインクもこれは本当ペンを火で炙るっていうこと以外誰からも何も教わったことがないしやり方とか調べたこともないので本当私の凝り固まったやり方って感じなので、まあ、参考になった部分とならなかった部分があると思いますが絵を描く方法とか何かをする方法とかあとなんか考え方とか人それぞれ違うんで正しいとか間違えてるって誰にとって正しいとか間違えてるってことだと思うので自分が描きやすいようにそして自分が楽しめる